sizdan iltimos qilaman onasi borlar shu so'zni bugun borib ayting xuddi shu abu xurayrani onajonim go'dakligimda menga mehr berib katta qilganingiz uchun sizga xudoni rahmati bo'lsin deng yuragi yorilib ketsa kerak bu so'zni eshitib oramizda birodarlar onasi dunyodan o'tganlar bor buni bu so'zni aytishlik endi umrini oxirigi nafasigacha nasib qilmaydi bu insonlarga aytadi lekin javob qaytaradigan ona yo'q sizlarda boru shu ona shu qiyinmi shu shuni aytolmaymizmi kalomi sharifda dedi xudoyim ota onang rizo shunda rizoyim hayotda hamisha rasuli akram ota onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida jannat seni onangni oyog'i ostida rasulullohni hadislari jannat so'rayapmizu jannatni qayerdaligini aytyaptilar san jannat sani onangni oyog'i ostida oxir bu so'zni tagiga yetarsan avvalo onangni rozi etarsan deydilar onangga qil onangga qil onangga qil so'ngra otangga qil